yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo oh, oh, y no pasa nada, tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, de la tribu, desde que nos subieron el tuyo está comprando ritmo. No se pique, pique. Drácula Boy, el de los tickets. Tú eres mi girly girl, baby, así que ya quiero un frasco. Pídeme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco. dice si lo pillo por el área dice si lo pillo por la calle dice si lo pillo por la disco dice si lo pillo por el área dice Está rodeado con la bomba, el buen pero sigo con el duro en la calle sin darle a los dumbbell, mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe, tú la princesa y el gato tuyo paga lo endereza. Le metemos bueno y sano, mami te lo pillo entre chano y el party se le va a acabar temprano soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Ah. Pa, pa, pa, no se ponga bruto. Tú sabes cómo veo, tú sabes quién no veo nada. Pa, pa, pa, pa, oh. No te pongas, tú sabes cómo vego. tú sabes quién no veo nada. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. rom si lo pillo por el área dice